Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a este canal. En esta oportunidad vamos a hablar cada, siguiendo la serie de Caden Life, vamos a hablar sobre fotogramas clave, ¿vale? Fotograma clave es una pasadaza, ¿sí? ¿Y de qué va? Fotograma clave te permite inserir valores determinados del efecto ao longo de tua linha de tempo, vale? Sem necessidade de cortar o vídeo. Yeah, como assim? Não entendo. A ver, então, vou elegir aqui um efeito. Por exemplo, tenho aqui essa toma, né? Esse vídeo. Vale? Então, eu vou aqui agregar um efeito de saturação. Vale? Entonces, acá, mira, yo tengo el, el anexo ahí ¿eh? de fotograma clave, ¿vale? Entonces, essa linha acá representa a nossa linha de tempo, vale? Então, por exemplo, se eu cambio acá, mira, mira meu, vídeo. Ele vai selecionar uma parte do vídeo, vês? Então, eu tenho acá uma micro timeline. Então, acá eu tenho um ponto que é um fotograma agregado, ele está bem ali no cara. Então, depois de selecionar lineal, tem opções de fotograma. Lineal, discreta e suave. Então, ele qual, qual te gusta mais, né? é bem linear, ou assim, seja, a transição de um, de um valor ao outro vai ser mais rápida, assim. A mim me gusta, por exemplo, o suave. Então, ele cambia cá, está uma forma de bola, de pelota, assim, vale? Então, vamos supor, né? Acá, ao início, o valor da saturação é 125. Se eu quero agregar al fin, acá más do menos vídeo um fotograma clave. Vou em agregar fotograma clave Em vez que aparece acá uma marca. De igual maneira eu seleciono suave e elijo um valor. Eu vou eleger um valor cá de 50. Vale. Então, o que eu estou fazendo com essa cena? eu estou desaturando a erva, né? E ela vai quedar assim, mas ela vai quedar de uma forma transicional, vale? Então, se eu regresso aqui ao início e dou play, e mira que passa. A imagem vai, vai desaturando, vai perdendo seu color, mesmo. Vale? Então, isso é súper útil, así yo estoy dando ejemplo acá con saturación saturación tú puedes hacer ser por ejemplo tú puedes agarrar acá transformación otro ejemplo no voy a apagar ese y puedo ser el mismo con opacidad por ejemplo entonces yo tengo acá, elijo de nuevo suave, y acá al final yo puedo agregar otro fotograma clave suave e elijo na opacidade de 0, de 20, ¿vale? vale. Entonces, igual, igual yo puedo seleccionar otra acá al medio, por ejemplo. Vale. Yo, entonces, por ejemplo, acá en ese punto, mira, mira, yo voy cambiando acá, mira el valor de opacidad acá. Então, acá em programa eu tenho 70 de opacidade. Eu posso agregar cá um outro fotograma e cambiar esse valor e posso colocar, não sei, 80. Eu quero que esta cá tenha 80 de opacidade 1 de acá barra. Então, incluso, incluso isso vai marcando acá, não? Então, acá tem os três pontos que já inserido e como ele vai descendo suavemente a opacidade acá. Então, se eu dei play, mira, mira acá meu valor barrando e a pantalla acá sumindo, ¿no? Porque yo bajé la... ¿Vale? Entonces te permite hacer transiciones suaves, ¿vale? É super útil, então quase todos os efeitos têm essa possibilidade. Assim. Então, tenha isso em mente como uma possibilidade, porque em edições futuras isso é super útil. Assim. Vale? Sempre os efeitos te vão permitir isso. Assim se eu quero deletar uma, se eu quero apagar um fotograma clave, ups, então, se eu quero apagar um fotograma clave, eu dou doble clique sobre a pelotita lá. E ele some, vale? De igual maneira, eu posso arrastar já um fotograma clave insertado, vale? Vale, espero que tenha quedado claro aí, porque realmente é super útil isso, vale? De igual maneira, eu posso fazer isso com pista de sonido. Né? Vale. Então, eu tenho aqui na pista de sonido. Eu vou barrar aqui um pouco. Vou barrar mais porque está um pouco alto. Vale. Está sonando, pá. Então, isso, isso me permite ser o quê? Então eu venho cá, efeitos de áudio e vou agregar volume. Então me dá essa opção volume animado cá. E de igual maneira eu vou jogar com isso mesmo. No início eu tenho um fotograma clave acá. Vou ir suave porque me gusta, mas tu pode provar outros aí. E ele está a 0 decibéis, ou seja, ele está a esse volume. ¿vale? Entonces, vamos a suponer que acá, hasta acá yo quiero que que ele barre, né? Então eu insiro, inserto outro fotograma clave suave e quero um valor acá de menos 20, por exemplo. Então o que vai passar aqui. Ele vai ir barrando suavemente, melhor. Mínimo valor barra no carro. E que pode ser? Eu posso pegar cá, insertar outro e subir de novo, por exemplo. É. Então ele me dá um pico aí, mira. Tá vendo? Que acá ele cambia, incluso. Então, vem acá, mira. vai começar a subir. ¿vale? E isso lhe permite fazer transições em tus, tus vídeos, assim, jogar com o sonido, né? Todo por causa do fotograma clave. Então, jueguem bastante com isso, assim. Que é uma passadaça, vale? E isso. Espero que tenha sido útil aí. y nos vemos en la próxima. No te olvides suscribirte ahí, ¿vale? Hasta la próxima.